Arkadaşlar merhaba. Barak BR20. Kaldığımız yerden devam ediyoruz videolarımıza. Farklı bir konsept yapalım dedik. Modifiyeli BR20 ile atış yapacağız. Aynı zamanda hem test etmiş olacağız. Easy go. Aynını değiştirdik. Dürbün taktık. Yan gez arpacıya da normal üzerindeki standart gez arpacı küçük bir parça yardımıyla şöyle ayak yardımıyla bunları koyduk. Şöyle göstereyim. Hani atkınız, döndünüz, görüş sağlayabiliyorsunuz. Bu e, daha önceden hani resim ve yazı olarak paylaşmıştım çatal ayak. Yurt dışından getirdim bunu. Gayet sağlam. O, hani 12 kalibrede bile dayanabiliyorsa herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Şimdi barakla bir iki atış yapalım. Ondan sonra seri atış yapacağım. Yine mesafemiz aynı. 35-40 metre mesafeye atış yapacağız. Kulaklığımızı unutmayalım. Kulaklık başlarımızı. Bakalım. Burada güzel bir yer bulduk kendimize. Güzel. Ayak biraz kayıyor çünkü tam burada oturacak yeri yok. Güzel. Bu arada çatal ayağı da buradan biraz bahsedeyim. Üstünde şöyle açı verebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Böyle videoda görebiliyor muyuz bilmiyorum. Aynı zamanda ayağın şöyle uzayabiliyor 3 kademe. Şu şekilde daha da yüksekler atabilirsiniz. Mesela şu an yukarıdaki hedefi daha rahat görebiliyorum. Ya da şu şekilde atıyorum arazidesiniz. Bu arada suyumuz boş. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir ayağı yarım bırakıp diğer ayağı tam açıp araziye göre de pozisyon alabiliyorsunuz. Hadi biz onu da kapatacağız. Şu şekilde bizi fazla sarsmasın. Şarjörümüzü şöyle bırakalım. Bora zaten yani bence kendini ispatlamış bir firma. Yerli silah sanayinde. ben daha şikayet ödenli kullanıcı görmedim. Zaten kullananlar da oldukça memnunlar. Bakalım. Burada seri atmayı deneyeceğim. Bakalım tutuya halkı bulabilirsem. Güzel. Şöyle şeyimizi yakından gösterelim. Oraya gelmesi de ayrı bir sıkıntı. Neyse şuradan gelelim. Orayı şöyle yakından göstereyim. Şu kısımda kullanılan Parça bunu ister kullanın ister kullanmayın. Metal parça biraz daha ile tam oturmuyor ama şunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 20 kalibre hani öncelikle şu ön yargıyı sileyim kafanızdan. Biz 36 kalibreyi de kullandık. 20'yi de kullandık. 12'yi de kullandık. 12 bambaşka bir şey. Hani attığınızı deviriyor, vuruyor, parçalıyor. O hissi veriyor size. Tamam 36'da tepme yok. 36 etkisi biraz daha düşük. Ama 20 hani ben ilk defa kullandım 20'yi. 12 ve 36'nın arasında avda da kullanılır, tahribatta da kullanılır, taktikte de kullanılır. Fazla sizi yıpratmaz. Hani 20 kalibre tüfeklerin artmasını temenni ederim. Eskisi gibi değil zaten artık her tüfeğin fişeğini bulabiliyorsunuz. Abaylarına gittiğinizde Zaten fiyatlar oldukça pahalı. Parayı verdikten sonra her yerde her şeyi bulabilirsiniz. Barak girme. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tüfek hakkında sorularınız, yorumlarınız bizler için önemli. Önerileriniz bizler için önemli. Paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.